Բարև ձեզ։ Abstraction-ը object-oriented programming-ի 4 կարևոր կոնցեպտներից մեկն է։ Abstraction նշանակում է թաքցնել։ Այսինքն, ինչ նկատի ունենք թաքցնել, երբ որ մենք խոսում ենք object-oriented programming-ի մասին։ Հիմա ցույց տամ։ Նայեք։ Պատկերացեք, մենք ունենք այսպիսի class, որը նկարագրում է կամ մոդելավորում է մարդուն, okay? Ինչ ինֆորմացիա ունի մարդը։ Նու այս պարագայում ինքը ունի անուն, ազգանուն, անձնագրի թիվ, ուսանողական թիվ, աշխատավարձ, salary, եւ նաեւ կան կուրսերի ցուցակ։ Եվ կան հավապատասխան ֆունկցիաներ աշխատելով այդ ինֆորմացիայի հետ, օրինակ կուրսերի ցուցակին կարող ենք ավելացնենք add course, հանենք ինչ որ կուրսը կամ դադարենք կուրսերի ցուցակը, հա, clear course։ Okay, ուրեմն ունենք լիքը տարբեր ինֆորմացիա։ Հիմա Մի բան, որ ակնհայտ է, որ այս մարդը նաև քաղաքացի է, հետեւաբար ինքը ունի ոնց որ անձնագրի թիվ։ Ինքը նաև ուսանող է, դրա համար ունի օրինակ ուսանողական թիվ եւ կուրսերի ցուցակ, չէ՞։ Ինքը նաև ունի աշխատավարձ, նշանակում է ինքը նաև աշխատում է ինչ-որ միտեղ, այսինքն ինքը նաև աշխատող է, այսինքն ինքը աշխատող է եւ քաղաքացի է եւ ուսանող է։ Okay, այդքանը པարզ է։ Հիմա եկեք ուրեմն կարող ենք ուրեմն օրինակ ստեղծենք այս մարդուց, հա, ասենք new person, որովհետեւ ստեղծենք մի հատ նոր օրինակ այդ կլասը օգտագործելով, այդ շաբլոնը օգտագործելով, փոխանցում ենք անուն ազգանուն, паспоրտի թիվը, համասարանի ոնց որ ուսանողական թիվը եւ իր աշխատավարձը, ասենք թե 450000, օրինակ։ Okay, եւ ստացանք այս մարդուն եւ այդ մարդուն նաեւ կարող ենք ավելացնել կուրսեր, հա, որտեվ ունենք այս կուրսերի ֆունկցիաները, չէ՞։ Այսինքն մենք կարող ենք ավելացնենք ինչ որ introduction to computer science եւ ասենք թե introduction to biology, հա, երկու հատ կուրս է, օրինակ, այս մեծ ռոպը այս պահին սովորում։ Ասենք թե, չէ՞։ Հիմա նայեք, պատկերացրեք ինչ որ ուրիշ ինժեներ, ինչ որ ուրիշ ծրագրավորող թիմում ստեղծում է ինչ որ մի ֆունկցիա, որը ենթադրում է, որ պետք է աշխատի ուսանողների հետ։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ այդ ֆունկցիան ենթադրում է, որ իրեն կտակ որպես object մի ուսանող, եւ ինքը այդ ուսանողի հետ կաշխատի։ Եվ ինքը ինչա պետք է ուսանողից, նույնս բaragայում պետք է ուրեմն ուսանողի այդ թիվը, հա, student ID-ն, եւ պետք են կուրսերը, որ այս ուսանողը սովորում է, որպեսզի ինքը ինչ անի ստեղ, դե այդ ուրեմն կուրսից կքաղի բոլոր անունները, կգցի մի հատ զանգվածի մեջ, եւ alert կանի ուրեմն այն ուսանողը, որը որ ունի այս թիվը, հա, սովորում է եւ կցույց տա այդ ոնց որ կուրսերի անունները եւ կասի courses վերջում։ Այսինքն եթե հիմա սա աշխատացնենք, կոնկրետ այս person-ը, որը մեզ շոպն է, եթե մենք փոխանցենք, կստանանք sense մի բան, նայեք։ Եթե աշխատացնենք, student with ID of, ես ինչ, ես ինչ, հա, այն ուսանողը, որը որ ունի այսինչ, այսինչ թիվը, սովորում է studying introduction to computer science, introduction to biology courses, հա, այսինքն այդ երկու կուրսերը նա սովորում է։ Պարզա որ դերը այս ֆունկցիայի այդքան է հետաքրքիր չի ասպարագայում, բայց կարևոր չի, միտքն է կարևոր։ Okay, հիմա նայեք, այն մասնագետը, որը որ սա գրել է, ենթադրում է, որ այս օբյեկտը կունենա այն ֆունկցիաները իր մեջ, որը կապ ունեն ուսանողի հետ, չէ՞։ Բայց տեղ նայեք ինչ ենք անում, մենք իրեն փոխանցում ենք person, որը այս այս օբյեկտն է, չէ, որի մեջ կան այս բոլոր, նայեք ստեղ, այս բոլոր ֆունկցիաները։ Մի մասը, օրինակ get salary, տուր աշխատավարձը, չէ՞, ընդհանրապես ոչ մի կապ չունի ուսանողի հետ։ Բայց ինչի ենք փոխանցում այդ ինֆորմացիան։ Ինչի ենք ավելորտ ինֆորմացիա փոխանցում այս ֆունկցիային, եթե իրեն պետք չէ այդ ավելորտ ինֆորմացիան։ Այսինքն abstraction-ի ամբողջ ոնց որ գլխավոր գաղափարը նա է, որ ավելորտ ինֆորմացիա ցույց չտանք, okay? Այսինքն ինչ կստացվի, որ մենք այս նույնը կարող ենք անենք այսպես, որպեսի ուղակի մի տարբերակ։ Մենք կարող ենք փոխանցենք մի հատ ուրիշ օբյեկտ, որը կունենա միայն այն ֆունկցիաները, որը ինքը ուզում է։ Ինչ ֆունկցիա է ուզում։ Ինքը ուզում է get student id, սա է ուզում, չէ՞, որը երբ որ ինքը կանչի, մենք տակից կկանչենք person.get student id։ Ահա, այսպես։ Հետո, էլ ինչ է ուզում, ինքը նաև ուղտագործելու է get courses, չէ, ուրիշ ոչ մի ֆունկցիա ինքը չի ուղտագործելու։ Եվ return կանենք, return person person.get courses։ Ահա, այսպես։ Հիմա եկեք սա աշխատացնենք, տեսնենք աշխատի թե չէ։ Կաշխատի student with idea of yes image is studying introduction to computer science, introduction to biology courses, չէ՞։ Նույնպես աշխատեց, ոչ մի բան չփոխվեց, բայց ի տարբերակ մեր հին օրինակի, այս անգամ մենք ընդամենը փոխանցում ենք մի օբջեկտ այստեղ, որը իր մեջ ունի միայն եւ միայն այն ֆունկցիաները, որոնք որ պետք են այս կոնտեքստի մեջ, այս իրավիճակի մեջ, այս ֆունկցիայի մեջ։ Ավելորդ ինֆորմացիա մենք ցույց չենք տալիս։ Եվ հետեւաբար մենք ստանում ենք մի քանի առավելություն։ Առաջինը Այն ծրագրավորողը, որը գրում է սա, եթե հանկարծ debugger-ի մեջ մտնի եւ սկսի ուսումնասիրել, ինքը չի տեսնի մի հատ object, որը ունի, չգիտեմ, 90 հատ ինչ որ ֆունկցիաներ ու ասի մի րոպե, հոբ, էս էս ինչ ֆունկցիաներ են, էս ֆունկցիան նույնիսկ ուսանողի հետ կապ չունեն։ Ինչի եք ինձ տալիս այդ ավելորդ ինֆորմացիա, որովհետեւ ես հիմա այդ ամբողջ ինֆորմացիայով պետք է անցնեմ, որովհետեւ գտնեմ միայն այն ֆունկցիաները, որոնք որ կապ ունեն ուսանողի հետ։ Այսինքն անիմաստ ավելորդ ինֆորմացիա տրվում ֆունկցիային, որի մեջ ինքը կարող է խճճել ծրագրավորողը, հա, այդ ֆունկցիայի կարող է խճճվի, բանալնի անիմաստ է, չէ՞։ Երկրորդ պատճառով դա այն է, որ մենք միշտ պետք է ցույց տանք միայն այն ինչ որ պետք է եւ ոչ ավել։ Ինչու, որովհետև օգտագործողը բացի նրանից, որ կարող է խճճվի շատ ինֆորմացիայից, ինքը նաև կարող է ինչ-որ ավելորդ բան անի, որը ինքը գործ չունի անելու։ Օրինակ, եթե մենք ստեղ փոխանցենք ուսանողի object, չէ, որի մեջ նաև լինի օրինակ իր աշխատավարձի ինֆորմացիան, չէ։ Միգուցե մենք չենք ուզում այն համակարգը, որը որ աշխատում է ուսանողների հետ, իմանա այդ ուսանողը տակից իրականում բացի ուսանող լինելուց նաև ինչ ինչքան փող է վաստակում, հա։ Դա այդ այդ համակարգի այս մասնիկի կոդի գործը չի։ Միգուցե այս կոդը այդ ինֆորմացիան վերցնում է փաթեթավորումը եւ ուղարկում է, չգիտեմ, դեկանին։ Մեկը դեկանը բացում է ու տեսնում է, օ, հաստոյն է սուսանողը բացի այս կուրսը վերցնելուց նաև այսքան աշխատավարձ է ստանում։ Դեկանը գործ չունի, չէ՞, դա իր, իր գործը չէ։ Այսինքն abstraction-ի միտքը ինչու՞մ է, որ մենք ավելորդ ինֆորմացիա ցույց չենք տալիս մի քանի պատճառով։ Առաջինը, որ որտեվ երբ որ շատ ինֆորմացիա ենք ցույց տալիս, ավելի հեշտ է խճճվել, հա, ավելի հեշտ է շփոթվել եւ գտնել կոնկրետ այն ինֆորմացիան, որ մեզ պետք է։ Եվ երկրորդը ավելոտ ինֆորմացիա չենք տալիս, որտեվ պետք չի, որ այդ ավելոտ ինֆորմացիան, այդ ֆունկցիան իմանա, որտեվ կոպիտ ասած իր գործը չէ, okay այդքան բան abstraction-ը նշանակում է այն մասը, որը որը պետք չի ցույց տալ, մենք ցույց չենք տալիս, այսինքն թաքցնել այն մաս ինֆորմացիայի, որը պետք չի եւ միայն ցույց տալ այն մասը, որը անհրաժեշտ է։ Հույսով եմ այսքանը բարձր, կհանդիպենք շուտով։ Առաջ